啦，三千万也来啦。OK，我今天告诉你有一个好发明。那个发明呢，你买回什么东西，看都不可以吃的，生的没关系。追我手上，起死回生，很简单。你看我手上拿住，很很轻，很轻的，很轻质的香蕉，它很生的，对不对？ 我好喜歡買呢種生嘅，為什麼因為買回來的時候你不會怕，啊買的時候你怕撞到撞到。如果你買很熟的，一下子撞到，哎呦，惨了，爛掉了，没有沒有沒有沒有得吃了，爛掉嘿嘿了。OK，為什麼買咁樣生呢？哈，我均专业说比較生的，為什麼？它生的原因就是因為你當你帶回來的時候，不會令到它。 啊撞烂了，回到家都没得吃的，很简单。当你买回一一一双只青的也没关系；，熟的也可以嘛。只不过我告诉你，我买生的。然后呢，啊，看到这些很新新的，没关系。我放一边，啊晒下太阳，啊留到它黄黄，一点点黄黄，黄黄，整缩黄黄了。然后呢，就我就啊，准备一条 T 恤。 一条 T 恤，普通的 T 恤啊，系啊透气的毛巾的 T 恤，然后呢，拿一个盘子啊，盘子也可以，没有盘子也可以嚇，咁我就上两条 T 恤啦，嗯，拿个盘子，嗯，我拿出張台嚟就時間，OK，嗯譬如说一个盘子，咁我放在放一一一条 T 恤最里面，然后啦。 將一那束胶放在前边，晒到它往往比較好，晒到往往，咁咪然后包包住嚟，包住嚟，用呢條衫，也是包兩條三條没問題。包住嚟之後呢，留留啲它三天兩天或者一天，你直接出可睇熟就可以拿嚟吃。为什么这样呢？你就冇晒到太阳，又～ 比较陰涼嘅地方，唔好晒到太陽嘅台地啊，嘛，好先？放個台地啊，咁咩晒太陽最好啦。為什麼我而家示范俾你看嘅？它後處咧，當你打開嘅時候，它已經黃色了啦。我没有多么時間告訴你，所以當做了咗之後，我包你惊喜。o k 还有可以包什么呢？用呢個方法包番茄。 我们不需要放冰橱。如果个番茄买回来，呃，它没有，我吃不完，不用放冰橱。咁啊，放，当然个番茄不可以烂啦。咁啊，放在里面排住里面，也是用这个方法，番茄包住来，包住来，包到认为你可以吃了，哇，你很开心，不用浪费，把个冰橱冰住它。还有包什么可以？香蕉、番茄。 大樹菠蘿，誒，認為係適合嘅東西，你可以水果某一種水果，我不浪費時間用哪種水果。其實有啲水果適宜，一啲水果不適合，所以你自己要猜。我要省時间，不，再這裏告訴你們怎么多，只不過你自己，我告訴你好几种，第一，香蕉，大樹菠蘿。

因为冰储很好用，放很多东西，我们不需要某一种东西，不用放冰储浪费的地方，怎么简单？还有买回来嘅东西，你不怕啊？我今天买一塑椒，很不够生呢，我想等一下吃，啊啊不够熟，沾一点点的，也是利用这个方法啊，我今晚想吃也可以，真的不够熟，你今晚都不可以吃，OK？你尽量买回来的 那香蕉不给热了，给它冷了，有的时候买回来太阳晒都热了，没关系，跟你就包出来，包到晚上也是可以吃的了。有陈时间，个香蕉好像树，这个树上边砍下来这样，好美，很好吃。当你试过这个方法咗之后，你就知道它的好处。OK。 就这样告诉你们了，不用浪费时间了，OK？你记得啊，如果是好的，给一个赞给我，谢谢你们，拜拜。